E nderura Kryetare e Shtetit, i nderuri Kryetari i Parlamentit, Kryeministër i Republikës së Kosovës, musafirë të nderuar, deputetë, deputete të këtij Kuvendi, sot jemi bashku këtu në 25 vjetorin e epopesë të lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Këtu u fol që ka edhe ambasadorë ka, i përshëndes gjithë. Tu fa, falënderu Shtetet e Bashkuna të Amerikës edhe bijtë edhe bijat tona na kemi arrit sot këtu jemi të lirë, jemi tu bo të lirë me qajtë hallet bashkë njoni me tjetrin Shtetet e Bashkuara dhe shtetet mike pranë i kena pranë nesh edhe ju ushtarë të nderuar e oficerë se u kqyre herë po u më hupi. I falenderoj nonat e dëshmorëve, motrat Veteranët, invalidët, familjarët e personave të zhdukun, gjithë juve këtu, ju uroj shëndet, lavdi e nder gjithë atyne që ranë. Këtu është Kuvendi, ku merren vendimet për t'ardhmen e venit, për t'ardhmen e shtetit, unë kisha preferu që të jetë i një gjuhe, një qëndrimi, Edhe ta kalojmë këtë sfidë që kemi përpara. Dahem një herë përgjithmonë prej Serbie e tani kemë kohë m'u marrë me tjerat. Ju falenderoj. Shëndet e gjitha të mirat. Duke, duke ju falenderuar gjithve për pjesëmarrje, por në veçanti bacën Rifat dhe anëtarët e familjes Jashari, e mbyllim këtë seancë solemne, mirupafshim në seancat tjera. Faleminderit shumë.